Miren. Así estaba cuando las abrieron. A la mitad. que ¿Se la comieron o se la comieron antes de empacarla o qué? Miren. manchen.